痛いおいしい食べないでくださいおはようこんにちはおやすみ起きて Five, four, three, two, one. 내가꼬마와아침대 Please English or Japanese. Suka. I I don't know Russian. First blood! すっかぶりおじさんロシア語わかんないや何おじさんお抜けた Look at me おいちょっとバーチャルておい Without gravity, guys. Yeah, low grab, low grab, come on. Kind of grab it. Oh, mid, mid, mid, mid, mid, mid, mid. Ah. あのバーチャルフィックスに殺された。 な誰だそれ What's next? ターかコパコパ下来た下1対1しよう1対1コパ1対1プー

えあれば嬉しいな a n あ、見はなんかセックスそこなおい昔はお前だったろ大好きああ Prepare to meet your end. Attack! shoot, shoot, shoot, shoot, shoot. Nee, nee, nee, nee, nee. Come on, mate, please. Do your mate. Use mate, use mate. Do, do, do. Hi, Mario. Who is Mario? Hey, it's me, Mario. it's me, Amara. Mami. エッジマン、キラーが死んだよって言ってることを している人がいたら怒ります。